du jetzt schon wieder einen Selfie-Stab? Das ist doch voll super scheiße. Und warum... Weißt du, was super scheiße ist? Weißt du es? Weißt du es? Fertig. Na, na, na, na. Na, na, na, na. lá.